اليوم بدي اعلمكم طريقه لو اجى زيت زي ما انتم شايفين على الملابس كيف نشيله بطريقه سريعه جدا هاي بدي احط الزيت امام اعينكم لاحظوا هاي زيت امام اعينكم طبعا الحل بسيط جدا بتجيب طحين بكون عندك وبتحط الطحين على مكان الزيت بالطريقه هاي زي ما انتم شايفين بنحط الطحين وبنجيب ورقه فاين اول ورقه وبنجيب كمان ورقه ثانيه والشغله المهمه لازم تكون عندنا نكون مشغلين آه، مكواي بس درجه حرارتها عاليه جدا جدا وبنصير نكوي بالطريقه هاي نكوي بس لازم تكون درجة حرارة المكواي عالية لأنه إذا كانت درجة حرارة المكواي مش عالية ما بنستفيد أي شيء من كل الفكرة طيب بعد ما كويناها لاحظوا انه الزيت اللي عندي سحبوا ورق الفايل وسحبوا الطحين طيب شو بعد هاي الطريقه بدنا نسوي بدنا نيجي نسحبها تمام وبنيجي هون على لاحظوا هاي المنطقه اللي ما عليها زيت الطحين عادي لكن اللي عليها زيت طلعوا كيف راح تصير تطلع معاي بطريقة زي الكتل يعني شفط كل الزيت كل الزيوت لاحظوا بتنسحب معاي بكل بساطة يعني عبارة عن قطع طيب الطريقة الأخيرة والمهمة إنه إحنا بعد لازم ننظف هسا عنها الطحين بس طبعا أنا ما بدي أخذها هسا واشيل عنها الطحين وتقولوا لي انت عملت مونتاج لا وكلامك مش مزبوط بدي احاول اشتغل على السريع واثبت لكم انه نظفت والزيت طبعا راح طيب بدنا نيجي نرش مي الاصل انه طبعا زي ما بحكي لكم انه بناخذها على الغساله اما اما على المغسله وبنغسلها بس لكن بدنا نشوف هل انه فعلا الزيت راح ولا لا بدنا نحاول بقطعه هاي القماش ننظف نشوف انه هل فعلا ظل زيوت زي ما انتم شايفين ما ظل عندي ولا اي شيء من الزيوت يعني نهينا شيء بطريقة بسيطة جدا بتمنى إذا عجبكم هذا الفيديو تحطوا like تعملوا حركة ال explore. السلام عليكم جميعاً